como pasta, bebo tinto, los Simpsons, y voy al mirador. Me encuentro con Mario, es favorito Mario, y me dice, esta noche hacemos Malaca, botellón. bisogno di me arrivate carri carrizzelle si nunca se quejan, quizás son sordos o una hierba. Cualquiera persona puede venir, toda granada en mi baño va hecho pipí. ¿Quién es este tipo que me pide un vaso? Yo sé solo Sofía, Elena, los polacos, la una a cuatro, todos tienen que pagar. Estoy en la lista y no quiero pagar Botellón, botellón Cuando hago sexo canto reggaeton Botello, botello No bebo agua solo Me mi limón No quiero dormir No voy a mentir Quiero pasar mi noche así como Eno. But yo.